Bai, eskerrik asko tapi ze puntutan dago Bilboko metroaren laugarren linearen ikerketa informatiboa eta eraikitzeko proiektua, eskerrik asko. Eskerrik asko, presidenta Andrea. Martinez jauna, aurreko legebiltzarreko kontrol plenoan, nik dut eh, interpelazio bat eh, izan zala hain zuzen ere, alderdi popularrak egindakoa, eta bertan nik uste luze eta zabal erantzun genuena. Baina ez daukat inungo arazorikan berriro aipatzeko. Eta gaina aurrekontuak aurkeztu nitunean batzordean baitare esan nuen. Une honetan, Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna da, eta gero aipatuko ditut eh, denbora baldin badukat, rekalde, irala eta bilboko egoaldeko eremurako garraio publikoa nola antolatuko dan, txosten informatibo bat egitea. Eta horretarako aurrekontuetan, 2000 ko aurrekontu proiektuetan dirua dago. Aipatu nun baita ere, nun bilatu behar dan, ETS-eko aurrekontuan dago, bertan txostenak eta proiektuak aipatzen dira, 2000 eta erdi daude bertarako, eta milioi bat, eta berregoita mar mila eurotako azterketa aurre ikusi da, eta gaina aipatzen nuen, ba, e, gure helburua zala, aurtengo urtean ja martxan jartza prozedura, aliketa azkarren esleituta egoteko eskerrik asko. Tapian dera irukuliko dizut Eusko aprobatu zuena. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jolaritzari eta Bizkaizko Garraio Patxorgari eskatzen die 2018an zehar Egin desatela Bilboko treneko lagarren linearen azterketa informatiboa, parte hartze prozesu bat bermatuz eta emeretziko aurrekontu ekitaldian jaso desatela beharrezko aurrekontu kontxiknazioa moi uarrekalde eta artea ere proiektua proiektu egitaldera. Hori izan zen parlamentu honetan aprobatu zena. Eta non geratzen da akordio hau, non geratzen da, azkenengo asteetan, pasaen astean eta gaur entzun duguna dekin. Zer egiten dugu legebiltzar honetan hau batez, hau batez onartutako akordio honekin. Ni badakit non dauden Janos eta Ugarte Andreen zeinadurak, baina ez dakit non dauden Andueza eta Zorrilla eh, jaune jaunenak. Zer egin behar dut nik legebiltzarkide honek nik ezer ez nik bete bete dut nire hitza, bete genuen gure hitza. Eta legebiltzar honetako akordio hau, akordio hau, Eusko, legebil, Eusko eh, jaularitzak barkatu, barrak zer egin duzue, hau, apurtu, apurtu egin duzue, hau, apurtu duzue. Eta ez beste, eta ez beste ezer. Eta zertarako balio du, puntu honetan, jaularitza honen hitzak. Zenbat aldiz ez dugu, laugarren linearen asuntu hau. Zenbat aldiz, eta arazoa ez da zenbat aldiz ez dugun, e, gai bat legebiltzar honetan. Asuntoa, arazoa da zenbat urte daramatzate Bilbo hegoaldeko auzoetako hiritarrek metroa itzaroten zenbat. Bost, amar, hogeita bost, zenbat urte daramate. Berdin zait denbora asko da bost, amar urte izan edo hogeita bost. Behar dugu, behar dute laugarren linea. Lagorren linea moiua eta rekalde, eta ez beste zer. Akordio apurtu, apurtu zuen akordio honetan hori jartzen du. Moiua rekalde, ez beste ezer. Egin behar da, injustizia historiko batekin bukatzeko. Rekalde, irala, peñazkal eta hango, irogeita mar mila biztanleek merezi dutelako metroa da, metro eta garraionek honek kohesi sozialerako tresna ezinbestekoak direlako. Zein da lehentasuna, aireportura juten den linea bat, ala irurogeita mar mila biztanleen onurako erabiliko den linea bat. Bihar, argi geratuko da Bilboko manifestazioan baita ere. Zergatik orain ez duzu hain argi hitz egiten tramo honi buruz. Niri egindako erantzun batean, zergatik zatoztetze orain hainbesti edo aitzaki berriekin. Zaten duzue HT Bilbora sartuko dela. Hori ez genekien duela zazpila bete akordionetara heldu ginenean. Eta gainera, berriro esaten dut, moiua, rekalde, non demontre geratzen da hor abandoko geltokia, zer, zer ikusia dauka abandoko geltokia moiua eta rekaldeko linea dekin. Zaten duzu baita ere, eskerraldeko zerkaniazek abandon geltoki berri bat behar duela, eta zer demontre zer ikusia daukan horrek moiua eta rekalde linea dekin. Edo febeko linea, edo febeko merkantziako linea, zer zer ikusia dauka moiua eta rekalde tramorekin, nik ez dut ikusi. Eta zenuten ikusten hau, duela zazpi jabete. Ulertu behar dut, Alderdi guztien artean sinatutako akordi hori zuen partetik adarjotxe bat besterik ez zela izan. Eta pena da, aski da, esan gaur, argi eta garbi, moiua eta rekalderen arteko tramoaren proiektua egingo den, ala ez, bai, ala ez, tapia handerea.